Los! Aus dem Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will spielen! Ah! Schnell, Stadt! Ja, geht's los! Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss Gerçekten gerçekten Je ya. Je olsun. une olsun. Der, der, der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Ich will... Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich werde dich fertig machen. Ich werde dich einfach fertig machen. Ja, was das, du Hurensohn? Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Oh, friss das, du Hurensohn! Ich, werde dich fertig machen! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach... abknallen! Mit der Assault schießt auf mich. Der kleine Monster schießt auf mich.